दोस्तों नमस्कार आपका स्वागत है अलायंस आइस एकेडमी के यूट्यूब पेज पे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल पटवारी की जो आपकी आंसर की थी ऑफिशियल आंसर की वो आ चुकी है जैसे कि आप इनका एक विज्ञप्ति देख रहे होंगे जो इन्होंने अपनी एक विज्ञप्ति निकाली है जिसके तहत उन्होंने आंसर की का डिटेल किया है आ, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो तीन चारों सेट थे ए बी सी डी इसके उत्तर कुंजी जो है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट यानी आपकी जो वेबसाइट है आपके यूके जो P S C dot U K dot G O V dot in पर आ चुकी है ऑनलाइन और साथ में इन्होंने कहा है कि ऑनलाइन जो आंसर की का ऑब्जेक्शन आपको करना है उसके लिए भी डेट दी गई है 21 फरवरी 2023 से लेकर 27 फरवरी 2023 तक जो है जो भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति होती है यानी जो क्वेश्चन गलत होते हैं उसके लिए एक स्पेशल जो है शुल्क भी निर्धारित किया गया अगर आप देख पा रहे हैं तो शुल्क भी निर्धारित किया गया पचास रुपये भुगतान के साथ काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं जो काफ़ी क्वेश्चन को गलत जो है आयोग की उत्तर कुंजी में दे दिया गया है तो इसका भी जो है काफ़ी लोग जो है इसका वो भी करेंगे ऑब्जेक्शन करेंगे और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आपत्ति अपनी जता सकते हैं किसी क्वेश्चन पे आपको आंसर गलत लगता है क्वेश्चन गलत लगता है तो उसके लिए आप ज़रूर करें तो इस तरीके से आंसर की आ चुकी है अब जो हम देखते हैं कि बच्चों के जितने भी छात्र छात्राओं ने ये पेपर दिया था एक लाख प्लस जो बच्चों ने इसका पेपर दिया था तो अब देखते हैं इसका आ, क्या आंसर की आपके सामने बनती है क्या जो है इसका हमें देखने को मिलता है किस तरीके से जो है इसका आ, वो देखा जाएगा आ, कि इसका आंसर की और यानी इसकी मेरिट और या कट ऑफ कितनी जाती है तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो सबसे पहले हम देखेंगे ज़िले वाइज जो है किस प्रकार से इसकी रिक्तियाँ जो थी वो किस प्रकार से बढ़ती थी अगर हम अल्मोड़ा ज़िले की बात करें अगर हम अल्मोड़ा की बात करते हैं तो अल्मोड़ा में जो अनुसूचित जाति के लिए थी आपकी छः सीटें इसमें रिज़र्व थी अनु जो जनजाति है उसके लिए एक सीट अन्य पिछड़ा ओबीसी के लिए छः सीटें और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं छः सीटें उनके लिए थी और अनारक्षित आपकी इकतीस सीटें यानी टोटल पचास सीटों पर जो है ये बात की गई थी इसमें फिर अलग अलग जो आरक्षण हमें क्षेत्रीय आरक्षण दिखाई देता है पूर्व सैनिकों के लिए एक सीट अनाथ के लिए एक सीट महिलाओं के लिए इसमें बारह सीट का जो प्रावधान हमको देखने को मिलता है हॉरिजेंटली रिजर्वेशन जो इसमें है तो अगर मैं बात करता हूँ क्योंकि सौ नंबर का आपका पेपर था और इसकी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँगा कि जो अनुसूचित जाति या उससे पहले हम जनरल जो सीरीज़ है जनरल जो आप कैंडिडेट है उसके लिए कितना आपकी कट ऑफ जा सकती है इसे हम काफ़ी हद तक सटीक मान सकते हैं तो अगर आप देख पा रहे हैं तो लगभग लगभग जो हम ऑनलाइन एवरेजन देख पाते हैं उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो आंसर की है उसके अनुसार यहाँ पर जो आपका जनरल है इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग आपकी sixty five to sixty eight पे जो है इसकी मेरिट अटक जाएगी यानी इससे ऊपर नहीं जाएगी क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कटे हैं और काफ़ी बच्चों ने जो पहले सोच कर आए थे उतने पर हमें इसका आंसर नहीं दिखाई देता है तो लगभग 65 टू 68 आपका अल्मोड़ा से हमें देखने को मिलता है इसमें अगर आप अप डाउन करते जाएंगे ओ की भी लगभग अगर आप देख पाएंगे तो लगभग आपका sixty four to sixty five इसकी मेरिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी uh, जो uh, आपका ई e हम कह सकते हैं ओ की अगर हम बात करें छः सीटों के लिए है तो छः सीटों पर लगभग ओ का आपका sixty five to sixty eight बिल्कुल जनरल मेरिट की तरह इसकी भी मेरिट जाने वाली है कट ऑफ अनुसूचित जाति के लिए अगर हम बात करेंगे तो लगभग आप देखेंगे सिक्सटी से सिक्सटी टू इसकी मेरिट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी साथ में अनुसूचित जाति के लिए भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये भी सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव यहाँ पर रहने वाली है और अन्य अगर हम बात करते हैं पूर्व सैनिक हैं अब इसमें अगर आप बात करेंगे पूर्व सैनिकों के लिए तो लगभग 65 जो है यहाँ पर मैरिड रहने वाली है अनाथ बच्चों के लिए भी लगभग आपकी 66 के आसपास रहने वाली है महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं का जो है आपका 62 टू 67 के बीच जो है इनकी मैरिड रहने वाली है आपकी अल्मोड़ा से वहीं अब हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट पे आए जो बागेश्वर की अगर हम बात करें बागेश्वर में कुल जो है अट्ठारह सीटें हमको देखने को मिलती है जो जनरल की सीटें हैं आठ सीटें हैं और जो आपका E e W S H छः सीटें हैं ओ बी सी आपका तीन सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट है और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ एक भी सीट हमको देखने को नहीं मिलती है तो इस हिसाब से अगर आ, हम जनरल की बात करेंगे तो लगभग जो है सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी के बीच में आपकी जनरल की मेरिट यहाँ रहने वाली है आपके बागेश्वर में साथ में आ, आर्थिक जो पिछड़ा वर्ग है लगभग सिक्सटी फाइव टू सेवेंटी भी ये भी हमको देखने को मिलेगी लगभग और अगर हम ओ की बात करें तो ये भी आपकी सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी यानी यहाँ ज़्यादा कॉमन डिफरेंस नहीं रहे जाएगा प्लस माइनस टू का डिफरेंस यहाँ आपका टोटल कैटेगरी में रहने वाला है बागेश्वर में तो आप अगर जो है इस तरीके से देख पा रहे हैं तो सिक्सटी सिक्स टू सेवेंटी है लगभग अब उसके बाद हम चल चलते हैं चमोली में जहाँ पर हमें 26 कुल सीटें दिखाई देती है 17 सीट इसमें जनरल के लिए और इसकी अगर मेरिट की हम बात करें तो लगभग 70 सिक्सटी सेवन टू सेवेंटी के बीच में इसकी मेरिट यहाँ पर रहने वाली है और आर्थिक यानी ई डब्ल्यू एस यहाँ पर दो है तो लगभग 66 टू 67 यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी वहीं आ, uh, हम ओ बी सी की बात करेंगे तो लगभग यहाँ पर भी सेवन टू सेवेंटी के बीच में ही यहाँ की मेरिट रहने वाली है और अगर हम अनुसूचित जनजाति की बात करें तो गारंटेड है सिक्स पे आपकी मेरिट लग चुकी है होगी आप अगर 66 परसेंट लेके आए हैं तो आपके चांसेस बनते हैं इसमें वहीं दूसरी ओर अगर महिलाओं की हम आप बात करेंगे तो महिलाओं की जो सीट है लगभग 67 के आसपास रहने वाली प्लस माइनस वन इसमें प्लस माइनस वन हम इसमें लेकर चलेंगे तो ये लगभग आपका जो है कट ऑफ रहने वाला है तो इस तरीके से हम चमोली में देखते हैं वहीं जो चंपावत डिस्ट्रिक्ट है इसमें भी 26 सीटें हमको देखने को मिलती है कुल और अनारक्षित की अगर हम बात करें 15 सीटें इसमें हैं तो इसकी जो मेरिट है लगभग आपकी 65 टू 67 के बीच में ही अटक जाएगी और अगर आर्थिक ई की बात करें तो 66 इसकी मेरिट रहने वाली है ओ की अगर हम बात करेंगे तो ओ जो है यहाँ पर लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी के बीच में यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है हो सकता है ई e डब्ल्यू जो ओ है कई बार ये जनरल मेरिट से ऊपर भी हमको देखने को मिल रहा है जाने को तो लगभग आपके आसपास ही रहने वाली प्लस माइनस टू लेकर चले हमेशा वहीं और आप डाउन कर सकते हैं लगभग सिक्सटी सेवन टू सेवेंटी के बीच में है जो है लगभग सभी की हमको देखने को मिलेगी चंपावत में वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं ने अगर sixty seven to sixty eight के बीच में अपने नंबर बनाए हैं तो आपकी मेरिट जो है आप सिक्योर हो सकते हैं देहरादून की बात करते हैं नौ सीटें कुल आपकी देहरादून से हैं पाँच अनारक्षित हैं एक आपकी जो है इसमें आर्थिक रूप यानी ई e के लिए और आपका पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ की जो मेरिट आपको देखने को मिलेगी सेवेंटी टू सेवेंटी टू के आसपास यहाँ की मेरिट हमको देखने को मिलेगी जनरल सभी ही लगभग सेम मेरिट रहने वाली है तो 70 टू टू आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट से है वहीं हम नैनीताल की अगर हम बात करते हैं नैनीताल में हैं 27 सीटें हैं टोटल जिसमें 11 अनारक्षित हैं 6 आपका ई e के लिए है और ओ के लिए एक है और अनुसूचित जाति की अगर हम बात करेंगे तो लगभग नौ सीटें यहाँ पर हैं तो थोड़ा सा देखने वाली बात है यहाँ पर जो मेरिट रहने वाली है वो सेवेंटी टू सेवेंटी टू के आसपास रहने वाली है और लगभग सभी कैटेगरी बिल्कुल पास पास ही हमको देखने को मिलेगी अनुसूचित में हो सकता है कि seven sixty seven to seventy के बीच में रहे नहीं तो लगभग सबकी ही सेम मेरिट हमें देखने को मिलेगी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो ये भी sixty eight to seventy one के आसपास हमें नैनीताल में देखने को मिलेगा वहीं आता है पौड़ी डिस्ट्रिक्ट आता है 79 काफ़ी ज़्यादा पद है और 47 यहाँ की अनारक्षित है 19 आपका ई के लिए है एक आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है बारह अनुसूचित जाति के लिए है अगर हम इसकी बात करेंगे कि यहाँ की मैरिट की क्या है तो जनरल जो मैरिट यहाँ रहने वाली है वो लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी के बीच में ही रहने वाली है और, और पास अगर हम जाएंगे तो लगभग सिक्सटी एट पर यहाँ की मैरिट लग जानी चाहिए आर्थिक रूप से भी अगर हम देखते हैं तो लगभग आपका 65 टू 67 के बीच में यहाँ की मेरिट लगने वाली है वहीं अनुसूचित जाति की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 63 टू 68 के बीच में या हम इन एवरेज निकालें तो 65 के बीच में यहाँ की मेरिट रहने वाली है तो आपको थोड़ा सा चिं चिंता का विषय तो रहता है कि आप इस मेरिट के आसपास होते हैं लेकिन हमें फाइनल रिजल्ट के लिए भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा वहीं महिलाओं की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो लगभग आपको 65 टू 70 के पास आपको नंबर लाने हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो सकता है पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें 38 जो है यहाँ आपकी सीटें थी 24 इसमें अनारक्ष जनरल के लिए थी और चार इसमें ई e के लिए एक आपके ओ के लिए और नौ आपका अनुसूचित जाति के लिए हमको देखने को मिलता है अगर यहाँ के मेरिट की हम बात करें तो लगभग सिक्सटी टू सेवेंटी तक जो है इसकी मेरिट जाने वाली है और अगर हम आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की अगर बात करें तो लगभग 69 यहाँ की मैरिड रहने वाली है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70 मैरिड रहने वाली है और अगर हम इसकी बात करते हैं तो लगभग आपका 67 टू 68 जो है मैरिड आपकी इसमें भी रहने वाली है पिथौरागढ़ में और वहीं महिलाओं की अगर मैं बात करूँगा तो महिलाओं में ये मैरिड है 68 टू 70 के बीच में रहने वाली है काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया है रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करें तेरह सीटें रुद्रप्रयाग में हैं छः आपकी अनारक्षित है पाँच ई e के लिए है और दो आपका अनुसूचित जाति के लिए है और महिलाओं की बात करें तो दो यहाँ महिलाओं को अलग से क्षैतिज आरक्षण देखने को मिलता है इसमें जो है अगर हम मेरिट की बात करेंगे तो लगभग आपकी सिक्सटी टू सेवेंटी के बीच में यहाँ की मेरिट रहने वाली है और अगर हम ई e की बात करें तो लगभग ये भी सिक्सटी के आसपास ही रहने वाली है और अगर इसकी बात करें तो लगभग सिक्सटी के के बीच में आपको अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए रहने वाली है तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं वहीं टिहरी की बात करें पैंतालीस सीटें टिहरी में हैं बाईस आपकी जनरल के लिए है ग्यारह ई के लिए एक ओ के लिए है और ग्यारह जो है अनुसूचित जाति के लिए हमको देखने को मिलती है और उसमें हम बात करें अगर महिलाओं की तो लगभग बारह सीटें यहाँ पर महिलाओं की है अगर मेरिट की बात करेंगे तो लगभग सिक्सटी थ्री से लेकर सिक्सटी सिक्स तक इसकी मेरिट आपको जनरल की देखने को मिलेगी वहीं ई e की अगर हम बात करें तो लगभग 65 टू 68 जो है मेरिट इसकी देखने को मिलेंगी वहीं अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो सिक्सटी फोर से लेकर सिक्सटी सिक्स तक आपको टिहरी में अनुसूचित जाति की मेरिट देखने को मिलेंगी महिलाओं की अगर हम बात करेंगे तो अगर आपने sixty five to sixty nine आपने नंबर स्कोर किए हैं तो आप भी सिक्योर हो सकते हैं लेकिन ये अंतिम परिणाम नहीं है तो इस पर थोड़ा ध्यान देना आपको वहीं उत्तरकाशी की बात करेंगे साठ सीटें काफ़ी अधिक सीटें थी तैंतीस आपकी जनरल के लिए थी आठ इसमें ओबीसी के लिए छः ई के लिए दो अनुसूचित जनजाति के लिए और ग्यारह यहाँ पर आपके अनुसूचित जाति के लिए देखने को मिलती हैं अगर हम यहाँ की मेरिट की बात करें तो लगभग 66 टू सेवेंटी के बीच में आपको यहाँ मेरिट देखने को मिल सकती है ई की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग आपका सिक्सटी टू सिक्सटी नाइन अगर आपके नंबर हैं तो ई में आपका सिलेक्शन हो सकता है ओ की अगर हम बात करें तो लगभग सिक्सटी टू सिक्सटी एट यहाँ की मेरिट जाने वाली है और अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करेंगे तो अनुसूचित जनजाति में यहाँ मेरिट लगभग सिक्सटी से सिक्सटी थ्री आपको देखने को मिल सकती है अनुसूचित जा, जा, जाति की अगर हम बात करते हैं तो लगभग sixty seven to sixty eight तक आपकी भी मेरिट रहने वाली है वहीं महिलाओं की अगर हम बात करें अट्ठारह सीटें महिलाओं से हॉरिजेंटली रिजर्वेशन पर हैं तो लगभग आपकी sixty seven to sixty nine के आसपास अगर आपकी मेरिट है तो आप सिक्योर बन सकते हैं इसके लिए तो इस तरह तरीके से हमको देखने को मिलता है वहीं आपके कुछ और जो हम देखते हैं पटवारी और पटवारी का जो निरीक्षण पद रहा है उसमें मापदंड भी है उसके बाद अगर आप निकल जाते हैं तो शारीरिक दक्षताओं की बात की जा रही है शारीरिक मान, मान मानक की बात की जा रही है आयु सीमा ये हम सब पहले पढ़ चुके हैं लेकिन अगर हम लेखपाल की बात करते हैं तो लेखपाल जो है एक सीट रही है चंपावत में और अन्य देखेंगे आप तो लगभग एक सीट की अगर हम बात करें तो अगर आप 72 नंबर ला पा रहे हैं प्लस तो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है वहीं देहरादून में अगर देखेंगे अड़तीस आपकी लेखपाल की जो है भर्तियाँ हैं तेईस उसमें जनरल हैं तो यहाँ पर अगर आपने सेवेंटी प्लस आप कर पाए हैं तो आपकी मेरिट लग सकती है यहाँ पर आपका सिक्सटी नाइन आपका ई डब्ल्यू एस के लिए वहीं सिक्सटी एट आपका अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अनुसूचित अनुसूचित जाति के लिए आपको सेवेंटी प्लस लाना अनिवार्य है यहाँ पर देखने को मिलेगा महिलाओं की बात करें तो लगभग सिक्सटी नाइन प्लस अगर आपके हैं तो देहरादून से आप लेखपाल पटवारी के लिए आ, शामिल हो सकते हैं वहीं इक्यावन पद जो है हरिद्वार में हैं पैंतीस इसमें आपके जनरल के लिए हैं मेरिट की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपको सेवेंटी टू प्लस आपको हरिद्वार से करना ही पड़ेगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा और 72 लगभग हर कैटेगरी को मैं बराबर ही देना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हमको बहुत कम वेरिए वेरिएशन दिखता है हरिद्वार में तो लगभग आपका 72 प्लस अगर है तो सिक्योर है नहीं तो लगभग अगर माइनस प्लस की बात करें तो माइनस प्लस फोर आप लेके चलें माइनस फोर भी हो सकता है और प्लस फोर भी हो सकता है इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा नैनीताल में छब्बीस पद जो हैं आपके आ, इसके लिए बने थे लेखपाल के लिए बारह आपके ये अनु, आ, जो आपका जनरल है उसके लिए बने हैं इसमें आपको लगभग सेवेंटी प्लस आपको लाना अनिवार्य था अगर आप 70 प्लस ले पाए हैं ला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उधम सिंह नगर में हम देखेंगे छप्पन सीटें हैं तीस सीटें जनरल की हैं यहाँ पर आपको मात्र मात्र 67 टू 68 पर आपकी मेरिट लग जाती है और लगभग आप प्लस माइनस सभी का कर सकते हैं आप इन सब का प्लस माइनस कर सकते हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि प्लस माइनस टू हर मैरिड में आप लेकर चल सकते हैं वहीं जो है इस तरीके से एक पदों पर जो है ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं अब हम बात करते हैं जब आप काफ़ी कंफ्यूज रह सकते हैं अभी इसमें ऑब्जेक्शन होगा बहुत सारे क्वेश्चन इससे डिलीट हो सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन इससे हटाए जा सकते हैं तो अगर बहुत सारे क्वेश्चन इससे हटाए जा सकते हैं तो उस पर हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा नॉर्मली अगर मैं आपका जनरल मेरिट की बात करता हूँ तो जनरल मेरिट जो लगभग ऑल डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है लगभग आपका 66 टू 67 यानी ये एक जनरल मैरिड रहने वाली है एक एवरेजन जो मैरिज मैरिड होती है आ, वो रहने वाली है मैरिड जो आपकी जनरल मैरिड रहने वाली है 66 टू 67 यानी अगर आप इसके बिल्कुल आसपास हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा क्योंकि आयोग की रिज़ल्ट के बाद ही हमें पूरा डिटेल पता चल पाएगा लेकिन आ, इसका वेरिएशन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा यानी प्लस माइनस टू इसमें लेके चल सकते हैं या माइनस टू भी हो सकता है या प्लस टू हो सकता है तो ये आपको लगातार इसमें बना रहना चाहिए बहुत सारी दिक्कतें भले हमें देखने को मिलती है बहुत से बच्चों में हमें देखने को मिल रहा मिल रहा है कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार पेपरों में धांधलियाँ हो रही है लगातार जो है जो पेपर बार बार री एग्ज़ाम हो रहे हैं एक स्पष्ट रूप की जो नीति हमें सरकार की ओर से देखी नहीं जा रही है लेकिन अभी क्योंकि आप पढ़ने वाले छात्र हैं तो आपको इस पर भी ध्यान देना होगा तो इस तरीके से हम देख पाएंगे लगभग मैं कह चुका हूँ आपसे कि आपका 66 टू 67 इसकी जो है एक नॉर्मल मैरिड जनरल जो है मैरिड रहने वाली है आ, uh, सारे डिस्ट्रिक्ट की और इसके आसपास अगर आपके नंबर हैं तो वेल एंड गुड और आगे भी आपको इस तरीके से बने रहना है अभी बहुत सारे एग्ज़ाम है अभी कनिष्ठ सहायक का अगला एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो uh, हम कोशिश करेंगे आपको परफेक्ट चीज़ें बताने की जिससे कि आप पेपर को बिल्कुल नज़दीक से देख पाएँ और साथ में आप पेपर निकाल भी पाएँ इसकी उम्मीद करते हैं आगे के पेपरों के लिए आप सभी को जो है हार्दिक शुभकामनाएं अच्छे से पेपर दें और इस तरीके से हम आपके बीच में आते रहेंगे तो धन्यवाद आप सभी का आप बने रहें अलायंस एस एकेडमी के साथ